बोलो शेरवाली माता की जय गजा तेरे गुण गाते हैं तुम पर बलि बलि जाते हैं तेरे गुण गाते हैं तुम पर बलि बलि जाते हैं आके अपना

But be jolly. मैया रानी की जय बोलो पहाड़ा वाली की जय बोलो शेरा वाली की जय यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद